મારો કવિ દાદ એમ લખે છે જીવ કરતો બહુ થોડું છે કાઈ દુનિયામાં કરે ગેંગેટ ફેસેથી શણગાર મરતો તો મજા આવે અને મજા કઈ ઓર આવે દાદ કાયર વેચ મૂકો તો અને કદમ તે ની આમાં